Ребята, вот остался у меня такой кирпич после стройки. И для начала нашей самоделки мы будем делать заготовку наших кирпичиков. Ну что же, погнали! Погнали! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.